Buenos días, esta es la suscripción de Ipsy de marzo. En la cajita de información os dejo todos los enlaces, tanto al, blog, en el post en inglés y en español, y, para poder suscribiros a, Ipsy Realmente vale la pena, aunque viváis fuera de Estados Unidos, lo podéis enviar y, y vale la pena. Esta es la tarjeta de marzo. El primer producto es este acondicionador de la marca Marc Anthony, que es hidratante y reparador. Este es el que menos me gusta de, los que me han tocado por mi tipo de pelo, pero realmente huele muy bien, es de jazmín y, bueno, pasará a otras manos. Esto es un limpiador facial que es para todo tipo de pieles, es de, de coco y es con productos naturales, realmente tiene buena pinta y habrá que, probarlo, a ver qué tal. Uno de los productos que me hace más ilusión es este labial de Tarte, ya que eh, aquí en España no, tenemos la marca Tarte y poder probar mm, es de los lipstick mate que quedan en mate, es en mini talla, es el tono Delish y es un tono mm, muy bonito, un rosa fuerte tirando amarronado, es muy bonito, tengo muchas ganas de, probarlo. Esta es una sombra de M Princess, la marca realmente no la conozco. Viene eh, así, se abre. Vamos a probar. ver. De una simple pasada realmente parece que no tiene muy buena pigmentación. Tiene un color bonito, pero creo que a, la que se trabaje y se pueda difuminar no, no es el que mejor pigmentación tiene. Y este es el último producto de la marca Soul Susan, es un colorete glow, iluminador o sea, colorete iluminador. Vamos a ver. El tono parece muy bonito. Vamos a ver la pigmentación. No pasaría lo mismo que con él, se ve un pequeño destello pero hay que tener mucha vista he, hecho dos pasadas y no se aprecia mucho con lo cual en las mejillas va a quedar muy natural y de calidad no es la mejor del mundo ya que viene un buen tamaño pero el color el... no tiene mucha pigmentación tiene un color muy bonito eso sí pero no, es la, mejor calidad. Y la bolsita de este mes es de las que más me gusta. Se dobla, es más grande. Y por el otro lado tiene como el bordado de color plata. Y estos son todos los productos que me vienen en la suscripción de Ipsy. Si os gusta darle a like, suscribiros al canal y en la cajita de información abajo todos los enlaces de interés para poder suscribiros y ya os digo que yo me envío la bolsita por Shipito y me viene siempre cada mes sin ningún problema. Para más información me ponéis abajo en comentarios. Muchas gracias.